bocah kok anane jualan HP wae keren Jualan HP terus wis madang lho wis ono golek mangan sik kok sik lo nanggung iki meh menang Siap. Ayam papan. Tukum ayam papan. Aku siji, kowe siji, Pak siji, Bu siji. Piro? Aku siji, kowe siji, Bu siji, Pak siji. Piro? Aku pancen telu kok. kok iso telu lho wong aku siji kowe siji pak siji mbok siji papat kok iso telu jenguk kalkulator yo saya ditunggu kalkulator yo siji tambah siji tambah siji piro papat ayo berarti tuku meme papat Pak siji, pok siji. Piro? Telu ayo. Ayo mi telu. Sampean siji, pak siji, pok e e siji, aku bakso. Aku ora mengaku bakso. Sampean ora takon kok. Wis ngono makan. Yo. Oh, tak semrawut. <laughs>